Сетком упасть в один взгляд беспечных ресниц. Голос, как пение птиц, мечты воплощения. отражать пламя свечи Очарование твоих слез Зеркало твоей души Просторы для грез Maria. ¿Cómo vas? María.